don haka ya halitta kenan idan an mutu an bar maraya dukiyar shi ka kula da ita ka gyara mai ita in kai wannan Allah zai baka lada ba wai din ya zama kana da wani kaso kana ana biyan ka cikin dukiyar shi a ba ka da ko zai a cikin dukiyarsa nama bakin abun da zaka iya kaci a a ka na talaka an mutu an bar marayu kai kuma talaka ne ana fahimta an mutu an bar marayu kai kuma talaka ne sai ka ci da gwargwadon abun da ainihin kyautatawa shine abincin da za a ci a gida ba tare da almabazzaranci ba ba tare da salurura ba ka duka yi kaɗin kaɗin ke kana kaɗin kan shaddodi tufa masu tsada ci wannan dalce wannan sau kafan nama yi wannan yi kaza yi kaza a da zaran ka fara irin wannan abubuwa to shi ka shiga hanyar zalunci kuma amma in ci ne ai ya san ci da ci da za a ci a sha a ci a ƙoshi abincin gida wannan in dai kana juyar da dukiyar maraya ba ka da abin da kai zaka ci cikin dukiyar shi na ake sana'a to babu lahi a haɗa abinci da naka nashi yi a harkar abinci ana ci ana sha an gane ko har lokacin da Allah sa wato hankalinsa ya balaga bi ma'ana ya kai hankalinsa sai a bashi dukiyar shi fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhadu alaihim wa kafa billahi hasiban idan ku kaga marayan nan hankalin shi ya kai zai iya ruka wannan dukiyar tashi ya sarrafa ta da kanshi ya jujjuya ta to Allah subhanahu ta'ala ce lokacin da zaka ba wa'annan marayun dukiyar su kar ka zama tsakanin ka sai su ko da ɗiyan kannan ka ne ko ɗiyan wanka ne a'a kakka ce tsakanin ka da su ce to kuna gani ga abin da baban ku ya mutu bar muku dama na aje shine da ainihin ya bar muku ya mutu bar kuɗi miliyan 5 alhamdulillah yanzu gashi kun gani har su kuɗi sun kai miliyan da 25 tsawon shekara kaza a'a bai wadatar tasuwa. sai ka kafa shaida Allah ce fa ashidu alaihim ku kafa shaida a akan wayannan marayun a lokacin da zaka ɗauka dukiyarsu da baban sai mutu bar musu koman masu to ka kafa shaida kuna gani ka kira suwa su suwa da sauran makwauta da sauran yan uwa dangin kun san yaran nan dai lokacin da baban su Allah musu cikawa to lokacin dai na shaida muku ga aka raba gado ga abin da yaran suka samu cikin gadon babansu. ko wani ɗa namiji ya samu kaza ko ce ɗaya mace ta samu jika kaza ko abin da ya kama da haka to duka gaba ɗaya jimilla kuɗinsu kaza ne misali ce miliyan biyan ne kuɗinsu to alhamdulillah kuma yau tsawon kuna ganin tsawon shekara goma sha biyu masala misali ke bada in muna tafiyar da wannan muna jujjuya muna sana'a da duke wannan marayu kuna gani yanzu masha Allah kuɗin ga sun wajen miliyan da biyar? nake shaida muku cewa dan ku zama shaidu yaran nan ga su yau ina damka musu dukiyarsu tasu ta gado ga sunan in ma za a sake raba musu ne sai ce to malamai ku raba musu namiji a bashi rabon mace biyu an gane ko in kayi haikayi abun da ayi alkur'ani ta ce kuma ka fita zargi ka tsira da ainihin addininka Allah ba zai zarge ka wajen addininka sannan kuma ka tsira da mutuncinka 'yan uwanka da sauran makwabta da dangi ba za su zarge ka ba sun san cewa ka ɗauki dukiyar marayu ka miƙa musu kuma hasi sun samu albarka a ce kai wannan abun ya abun ya albarka yanzu kuɗin ga miliyan biyu sun kai miliyan ashirin da biyar masha Allah kai wani Allah shi ma albarka Ka ga sai sun samu ka albarka su yi maka addu'a kuma su yi ma kyakkyawan zato kuma ka ba da misali ga wanda ba kai ba ko gobe ka fita kuma daga cikin zargi amma ko da ka ɗauki kuɗin ka ba su tsakaninka da Allah waɗannan miliyan 25 bayan da ubansu ya mutu ya bar musu kuɗi miliyan 5 a hannunka miliyan nan 5 ga su yau tsawon shekara goma sun kai miliyan 25 ka ɗauka ka ba su daga kai sai su tsakaninka da su wallahi ba ka kubuta daga cikin zargi za a zarge ka za a yi ta mamaki watakila Allah kai kuma ya hore maka shi Allah shi ma buɗi saboda duk wanda ya rungumi maraya ya rene shi ya kula da duke shi ya tattalata shi ma sai Allah ya tattalan shi sai Allah ya kula da shi sai Allah ya azuta shi inda baya tsammani kila bayan haka sai Allah ya ma budin arziki sai ai ta gani anya kuwa kun ga da wani ko mun shi labarin an cewa yaran nan ya ba dauki kudin su ya ba su na gado anya ko kai anya bai yi zalunci ba kuwa anya ya dauki dukiyar nan tasu ya ba ko da miliyan 100 ka ba su aka samu ka ci miliyan 100 ka ba su saboda babansu ya mutu ya musu ya miliyan bet kuma sun zan miliyan ɗari, ba ka fita da babu shaidu anya kuwa ma ne? kun ga yanzu yanda yake rayuwa ne a'a kun ga yayi wani bulbul gashi nan masha Allah ha kai anya kuwa kun ga irin kayan da yake shiga tsadaddun kaya kai ma na ga an ce wai yayi odar wata mota ya kuma dikin wata mota ma an ce motar nan wajen miliyan miliyan 20 take anya wai kun ga irin ginin da yake yi kun ga da yake gina yanzu an dinga zargenka kenan an kamba zargenka kai ka sa bayan Allah su yi laifi saboda azzannu zambun kuma Allah ya ce ishtanibu kathiran min adh kuma annabi sama ya ce ace inna inna adh-dhann inna inna adh-dhann zato shine mafi karyar magana to kai yanzu kasa sun hada cikin karya. kuma sannan kasa su yi zunubi a dalilin ba kafa shaida ba wajen ba yaran nan ainihin wato dukiyarsu da haka Allah ce to fa ashhadu alaihim fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim ku kafa shaidu ga wanda ɗan uwanka da sauran makwabta ko da ka shaidi ɗan uwanka ka kasu kila ɗan uwan naka suna nesa gare ka ka kasu shaida cewa su wane ɗan uwana dan uwana gashi ina shaida muku cewa duke su ba su to ka shaida ma makwabta fa su sun kai zama kusa gare ka kila kar ya zama ba su da labarin an bayaran kuɗin su ko su kuma suna zargin ka in sun ga Allah ya maka wata ni'ima za ku ɗauka ce ai wani lokacin nan ba mu gasu shi haka ba yanzu kenan yaya yayani haka sun shi labarin an ce an ce ya bayar marayun marayu ya ba su duke da suka gada daga babansu kuma daga ba suna ganin kana su abubuwa na ni'ima na hikima na ci gaba su koma suna zargin ka hmm, a yi da wuya a ce ya ɗauki dukiyar nan gaba ɗaya tasu ya ba su ya yi zalunci hawa mutane abu ku sani ba a ya yi zalunci kaga kai bawan allah ka sa wa'annan bayan allah suna ta zato sai su yi laihi su yi zunubi to wannan abba a soyi ka kada bayan Allah ka jefa su a cikin zunubi shaida musu musamman ma makwabta wanda suka ganin yau da kullun ka shiga da fitanka da su da wannan yan marayun gaba daya ka gani kenan in kai haka ka kubuta da addininka ka kubuta da ainihin mutuncinka an gane yawa kenan istabar'ata lidinika wa irdika ka kubuta da ainihin addininka Allah ba zai zarge ka ba sannan mutane ba za su zarge ka ba mutuncinka wakafa billahi hasiban Allah ya isa zama mai shaidu ana fahimta ku kenan wannan hanya ita ce mutum zai bi ya ainihin yi amfani da dukiyar maraya in ya zama talaka ne sai ya ci a ciki yana mai gyara masa ba yana mai banna ba ana fahimta ku don daga Allah ce wallahu ya alamul mufsida min al-muslih Allah ya san wani ne zai rika cin dukiyar maraya ta hayar banna kuma ya san wanne ne mai cin dukiyar ainihin maraya ta hayya ainihin don ya gyara masa dukiyarsa ana fahimta yawa kenan za ka yi mai sana'a da dukiyarsa ba wai don aijin ga a biya ka ba a matsayin kai dama walin shi kake ko wakilin shi kake ana fahimta ku kila ma in yaron ya su kai ne magarin shi saboda ɗan kanaka ne ko ɗan wanka kila kai ne asibe shi abin da shari'a ta ce za ka kula da dukiyar shi kana mai sana'a a tattalata a gyara masa ba dai zama kana da ajal kana da sakamako ba sakamakon kai na wajen Allah subhanahu ta'ala da haka tambaye ku anan malam Suleiman ita ce duk da cewa kai mai tambaya ka Suleiman ka ce shi wannan da yake wannan tambayar yaran kaman kamar yaran ɗiyansa ne an gani na'am kamar yaran ɗiyansa ne wasu ta mutu to duk da haka nan dai wasu ce suka gada dukiyar kuma ga su ainihin ba su balaga ba ko to tana a hannunsa sai ya kiyaye an gane ku ba wai cewa in yayi sana'a da dukiyar kamar kan shi ma ba fa wannan ba wai ya duka ta kamar yaron ci dukiyar su ne ba yana sana'a yana gani tun da 'ya'yansa ne a'a 'ya'yansa ne ai gado ba nasa bane gado ba nasa bane gado na 'ya'yansa ne kuma 'ya'yan sun gadi gado daga uwarsu da suka rasa kenan ba zai ce ɗauki dukiyarsu yana sana'a a matsayin shi yanzu kawai ya zama sana'a yake da dukiyarsa yana da wani kaso a ce a yi kaso maraba ko kuma a ce cikin kaso kaza a kasa uku a hidda masu marawi kaso ɗaya kaso ɗaya a bar ma dukiya kaso ɗaya shi kuna shi na wahalar sha'a wannan ba haka shirya ta ce yi ba abu na ta bashi shi dama a matsayin shi in shi talaka ne in shi talaka ne kaho yana da damar ya rika ce cikin wannan dukiya duk da cewa 'ya'yansa ne fa an gane ko saboda me marayu ne an gane marayu ne wajen uwarsu ta bar musu dukiyan to ai ba shi ba su wannan dukiyan ba to haƙƙin maraya matsala gare sosai da sosai yan uwa musulmi ai hankali wallan daga cikin abubuwa annabi sallama ya tsoratar masu halakarwa guda bakwai masu halakar da mutum a cikin azabar Allah da yace ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halkar da mutum daga cikin wa'annan abubuwa guda bakwai ya ce akwai abun akal mali letimi cin dukiyar marayi yana daga cikin abun da ke dawoma da mutum a cikin wuta a cikin azabar Allah baka shi Allah ce ya inna akulu na fi butunihim naran wa'anda ke cin dukiyoyin marayu abun da suke ci makawunansu a cikin cikunansu wuta ce bayan haka ce wasu launa sa'iran za su ƙonu da wuta ta sa'ira za su shiga ta kuma za su ƙonu Allah shi kiyashe mu wannan a takaice ah, malam suleiman da agaras wannan ita ce takaitacciyar amsa akan tambayar ku Allah ya sa mun yi daidai kuma ya ba mu lada da mu da ku kuma in ma mu yi kuskure Allah subhanahu wataala muke roƙo ya yahe mana in akwai ɗaya daga cikin malamanmu da suke nan ga sauraron mu don Allah sai a turo mana da gyara in an ji wannan bidiyo domin mu gyara insha na gode sosai